Me siento extraño. ¿Qué ocurre? Siento que tengo un poder extraño dentro de mí. Es como si pudiera revivir a alguien. Em, será mejor que lo utilices en otra ocasión. Sí. ni siquiera sé cómo funciona. Oye, ¿por qué no miramos este lugar? Buena idea. Después de todo, este será nuestro nuevo hogar. Hermano, ¿quieres ser el guardia nocturno de mi local? Por supuesto, Fazbear. Empezarás mañana a las 12 hasta las 6 de la mañana. Ok. Hey Spring Bonnie, ven aquí. Mira esto. Vaya, ¿será que nos han reemplazado? Pero yo no sé qué hace un animatrónico. Animatrónico. Los animatrónicos son robots con trajes de animales. Por ejemplo, yo soy un conejo y tú eres un oso y nuestro trabajo es entretener a los niños. Oh, bien. Entonces, ese es otro oso, ese es otro conejo, y esa es... Um, ¿Una gallina? O quizás es un pato. Y allí atrás vi un zorro. O quizás es un perro. No seas ridículo. Mira las orejas que tiene. Ah, es verdad. Oh, mira qué tierno. Hmm. Las pizzas están muy caras, pero se ven deliciosas. ¡Oh! Menos mal que no tengo olfato. Pero, ¿quién será? No tengo idea. ¿Por qué no vamos a preguntar? ¡No! Mejor quédate aquí. Hasta ahora no nos hace nada. Ni siquiera lo conocemos. De acuerdo. William Afton. Edad 25 años. Nacionalidad Argentina. Ok, estás contratado como guardia de día. Si ves alguna actividad extraña, hazte cargo. ¿Entendido? Entendido. Todo va a estar bajo control. Pero este lugar es mucho más grande que el otro, ¿no es así? ¿Pero qué demonios? ¡Corre! ¿Pero qué está pasando aquí?